მოგესალმებით მეგობრებო, მე ია კარგარეთელი ვარ. დღევანდელ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ მოიქცეთ თვალთმაგც ადამიანებთან მათ გარემოცვაში და როგორ ავირიდოთ მათთან ხშირი კომუნიკაცია თავიდან. იმედი მაქვს, რომ ვიდეო საინტერესო იქნება, რადგან ეს ერთ-ერთი საკითხია, რაზეც ჩემი გამომწერები ძალიან ხშირად მწერენ ხოლმე და გადავწყვიტე, რომ რამდენიმე ის სასარგებლო რჩევა გაგიზიაროთ, რაც მე ძალიან მეხმარება ამ კატეგორიის ხალხთან ურთიერთობისას და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რჩევები გამოგადგებათ თქვენს. ა აუცილებლად გამიზიარეთ შემდეგ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები და თქვენი გამოცდილებაც და სანამ საუბარს დავიწყებ, ასევე მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ ხოლმე მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. თვალთმაქცი ანუ მრავალსახა ადამიანები ადამიანთა ის კატეგორია რომელიც ნამდვილად დახელოვნებულია ხალხთან კომუნიკაციაში მათ ძალიან კარგად იციან როგორ უნდა ისაუბრონ შენთან რა გზები უნდა გამოძებნონ იმისათვის რომ შენი ყურადღება მიიპყრონ და შენს თვალში როგორც სანდო პიროვნება აი ასე წარმოჩიდნენ ასე რომ ძალიან ხშირად მსგავსი ადამიანების ზეგავლენისგან თავის დაღწევა ნამდვილად ძალიან რთულია შემდეგ კი ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ბევრი იმედგაცრუებაც და ძალიან ბევრი სანერვიულოც მოდის ხოლმე ასე რომ აი ეს რამდენი მიმერჩევა, რასაც ახლა ჩამოვთვლი, ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს დაეხმარება ცოტა უფრო წინდახედული და ფრთხილი იყოს მსგავსი ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობისას. პირველი რამ, რაც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ სანამ მათ შეკითხებს ვუპასუხებთ, მანამდე კარგად უნდა დავფიქრდეთ. ის ინფორმაცია, რასაც გავუზიარებთ, ხომ არ დაგვაზიანებს შემდეგ ჩვენ ზედმეტად ბევრს ხომ არ მოუყვებით მას საკუთარი თავის ჩვენი ურთიერთობების შესახებ და ზედმეტად ხომ არ შემოიჭრებიან შემდეგ ეს ადამიანები ჩვენს პირად ცხოვრებაში. თვალთმაქცი ადამიანები ყოველთვის არიან დაინტერესებული ჩვენი ცხოვრების თითოეული სფეროთი. ყოველთვის საინტერესებთ, რომელი სფეროში რა ხდება, ვისთან ვურთიერთობთ, ვიზე რა აზრის ვართ. ამიტომ მსგავსი ტიპის შეკითხვებით უხვად მოდის ხოლმე ჩვენი მისამართით მათგან და სანამ ასეთ შეკითხვებს მაშინვე გულღიად პასუხს დავუბრუნებთ, კარგად უნდა დავფიქრდეთ, რა სახის ინფორმაციას უზიარებთ აი ამ პასუხის სახით ასეთ ადამიანებს, რადგან ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ახლა მათ ასე გულწრფელად და გულღიად მოუყვებით, შეიძლება ხვალ ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენონ. მართალია ერთი შეხედვით თითქოს როგორ შეიძლება ჩვენი უწინარი ამბები ისევ ჩვენ საზიანოდ გამოიყენონ, მაგრამ ამ ადამიანებს ამისი უდიდესი ნიჭი აქვთ, ასე რომ სანამ მათ შეკითხებს უპასუხებთ, ჯობია რომ კარგად დაფიქრდეთ და გავცეთ ძალიან მოკლე და მოზომილი პასუხები. პასუხები, რომელიც მათ არ მისცემთ იმის საშუალებას, რომ ამ ამბავს კიდევ რაღაც კუდი გამოაბან, სხვადასხვანაირად გადააკეთონ და გადმოაკეთონ და მოკლედ საინტერესო ისტორია გამოიგონონ, რა ფორმაზე, შემდეგ უკვე სხვა ადამიანებთან ისაუბრებენ. რაც უფრო ნაკლები იციან ასეთი ტიპის ადამიანებმა ჩვენ შესახებ, მით უფრო მშვიდია ჩვენი ცხოვრება და მით უფრო ნაკლები სანერვიულოც გვაქვს ასე, რომ აი ეს არის ერთ-ერთი ის მეთოდი, რომელიც ნამდვილად გვეხმარება ასეთ ხალხთან კომუნიკაციაში. მეორე რჩევა არის ის, რომ ყოველთვის, როდესაც ეს ადამიანები დაიწყებენ ჩვენთან სხვა პიროვნებაზე საუბარს, მისი ცხოვრების, შეცდომების განხილვას, მისი პირადი ურთიერთობების განხილვას, ყოველთვის თავი შევიკავოთ და არასოდეს ავყოთ მსგავსი ტიპის საუბრებში. მაშინაც კი თუ კი ის ინფორმაცია, რომელსაც ისინი გვიზიარებენ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ უნდა მოახერხოთ, რომ ასეთ დროს თავი შევიკავოთ და ვაგრძნობინოთ, რომ მსგავსი ტიპის საუბრები ჩვენ არ გვაინტერესებს და ეს არ არის იმ ტიპის ურთიერთობა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების წესია და რომლითაც დაინტერესებული ვართ. რავალსახა ადამიანების ერთ-ერთი დამახასიათებელი და შეიძლება ითქვას ყველაზე ცუდი თვისება არის ის, რომ ყოველთვის გადაგკიდებენ ხოლმე ადამიანებს ერთმანეთს. დღეს მოვლენ შენთან და სხვაზე დაიწყებენ საუბარს, განხილავენ მის შეცდომებს, ათას ისტორიას მოგიყვებიან, ხალკი მასთან წავლენ და იტყვიან, რომ შენ დაიწყე იმ პიროვნებაზე საუბარი და მოკლედ ყველანაირად ეცდებიან გააკეთონ ისე, რომ იმ ადამიანსა და შენს შორის გაჩნდეს ერთგვარი ბზარი ურთიერთობაში და დაძაბულობა. მესამე რამ, რაც მე ყოველთვის მეხმარება ამ კატეგორიის ხალხთან ურთიერთობაში და ვფიქრობ, რომ თქვენს გამოგადგებათ ნამდვილად, არის ის, რომ მათთან საუბრის დროს შეინარჩუნოთ გულგრილობა და არ გამოამშვენოთ ზედმეტი ემოციურობა. თუკი ამ ტიპის ადამიანები შენიშნავენ, რომ თქვენზე ემოციურად ზეგავლენა მოახდინეს, ჩათვალეთ, რომ ისინი შემდეგ ძალიან მარტივად შეძლებენ თქვენზე ზეგავლენის მოპოვებას და შემდეგ უკვე რთული იქნება, ბევრად უფრო რთული იქნება მათთან ურთიერთობისგან თავის დაღწევა. მოხდება ასე რომ ყოველთვის ეცადეთ აგრძნობინოთ მათ რომ მათმა სიტყვებმა მათმა ფრაზებმა თქვენზე რაღაც ისეთი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა და მოკლედ ამ ადამიანებს არ აქვთ ნამდვილად ის ავტორიტეტი რომ მათი სიტყვები და მათი ნათქვამი ფრაზები ზედმეტად განიცადოთ თვალთმაგცმა ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან როგორ შეიძლება გამოიყვანონ ადამიანი მწყობრიდან როგორ მოახდინონ მასზე ფსიქოლოგიურად ზეწოლა როგორ მართონ მისი ემოციები და ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე რომ რაღაც ისეთი თქვან რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენთვის ერთგვარი მინიშნება იქნება, რაც ჩვენ გაგაბრაზებს, გაგაღიზიანებს, რომ შემდეგ მიიღონ ის კონკრეტული შედეგი, რომელიც ასე ძალიან სურთ, მაგრამ რაც უფრო მეტად ვიქნებით გულგრილი ამ ადამიანების მიმართ, მათი ქმედებების მიმართ, რაც უფრო ნაკლებად ვაქცევთ ამ ადამიანებს ავტორიტეტებად ჩვენს გონებაში, მით უფრო კარგი იქნება ის ჩვენთვის და მით უფრო მეტად დაგვეხმარება, რომ მათ სიტყვებსა და ქმედებებს ზედმეტი მნიშვნელობა არ მივანიჭოთ და ეს ადამიანები ზედმეტად აღარ ჩავრიოთ ჩვენს ცხოვრებაში, რადგან თუ კი ამ ადამიანებს აგრძნობინე რომ ისინი შენთვის მნიშვნელოვანი არიან, მათ სიტყვებს ძალიან განიცდი, ძალიან ბევრი სანერვიულო და პრობლემა გაჩნდება შემდეგ შენს ცხოვრებაში. მეოთხე რამ, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია, არის ის რომ მათთან არ გამოამშღავნოთ აგრესია, ანუ არ იყოთ აგრესიულები ამ ადამიანებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც თქვენს გარშემო კიდევ უამრავი ადამიანია. როდესაც ხედავენ რომ ერთი მსხვერპლია ხოლმე მეორე თავდამსხმელი, რა თქმა უნდა, ყველა მსხვერპლის მხარეს არის, რადგან ადამიანის ბუნება განცხადებაში დევს ეს, რომ ჩაგრულს დაეხმაროს, თუ კი მის თვალწინ ვიღაცას ამცირებენ მას გამოეკომაგოს და მისი უფრო მეტად სჯერა, ვიდრე იმ ადამიანის, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი სიმართლე თუნდაც ცოტა ისეთი უხეში მეთოდებით დაამტკიცოს, ასე რომ რაც არ უნდა გააკეთონ ასეთმა ადამიანებმა თქვენს გარემოცვაში, ეცადეთ რომ უბრალოდ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე და ნებისმიერ მათ პროვოკაციას, ნებისმიერ მათ არასწორქმედებას უბრალოდ უპასუხოთ ან ხუმრობით, ოღონდ ისეთი ხუმრობით, სადაც ძალიან კარგად იქნება საჭირო საჭირო სიტყვები გამოყენებული, ან უბრალოდ შეხედეთ აბსოლუტურად გულგრილად და არ მისცეთ მათ იმის საშუალება, რომ აგიყოლიონ იმ თამაში, რომლის დაწყებასაც ასე მთელი ძალებით ცდილობენ. ეს ასევე ძალიან კარგად წარმოაჩენს ჩვენს პიროვნებას სხვა ადამიანების თვალშიც, როდესაც ვიღაც ხედავს, რომ შენ მიუხედავად ნებისმიერი მსდელობისა და პროვოკაციისა, მაინც სიმშვიდეს ინარჩუნებ და არ კარგავ შენს სახეს და შენს ღირსებას. ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, თუ რამდენად კარგი პიროვნება ხარ, რამდენად ადამიანზე დასრული პიროვნება ხარ ფსიქოლოგიურად და რამდენად უფრო ამაღლებული ადამიანი ხარ იმ პიროვნებასთან შედარებით. ეს იმ კატეგორიის ხალხია, რომელიც ძალიან ხშირად საკუთართავს წარმოაჩენს ხოლმე ყველაზე სამართლიან, სამაგალითო ადამიანად და ძალიან ხშირად იწყებენ საუბარს იმაზე, თუ რამდენად კარგად იქცევიან, რამდენ სიკეთეს აკეთებენ, როგორი მისაბაძი ადამიანები არიან, როგორ ვერიტანენ უსამართლობას, თვალთმაგცობას, მოკლედ, თვალთმაგცი ადამიანები ადამიანთა ის კატეგორია, რომელიც ყოველთვის ხმამაღლა საუბრობს ვფიქრობს იმ ყველაფერზე, რაც რეალურად მათ ცხოვრებაში არ არსებობს, იმ მაღალ მორალურ სტანდარტებზე, რომელიც მათ ცხოვრებაში უბრალოდ არასოდეს ყოფილა. სამაგერო ციტყვით მაინც ცდილობენ, რომ სხვა ადამიანები მოხიბლონ, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთ ადამიანთან დიდი ხნის განმავლობაში გაქვს ურთიერთობა, ადრე თუ გვიან მისი ქმედებებით ძალიან კარგად ხვდები, რომ მისი სიტყვები და მისი საქმეები ერთმანეთისგან ისე განსხვავდება, როგორც ცადა დედამიწა. არასოდეს ინერვიულოთ იმაზე, რომ მათი ქმედებები არ გამომშხამდება და მათ ნამდვილ ბუნება ყველას სხვები ვერ დაინახავენ, რადგან ეს ასე არ არის, გავადრო და ყველა ძალიან კარგად მიხვდება, ვინ რა ტიპის ადამიანია, ასე რომ ამაზე რაც შეიძლება ნაკლები უნდა ვინერვიულოთ. ერთ-ერთი საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ მსგავსი კატეგორიის ხალხი ცხოვრებაში თავიდან ავირიდოთ და უბრალოდ ჩვენს გზაზე მშვიდად სიარული გავაგრძელოთ, არის ის, რომ არ ავყვეთ მათ პროვოკაციებს, არ მოусვინოთ იმ ყველაფერს, რასაც ისინი გვეუბნებიან და ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრის მეშვეობით გამოიწვიონ ჩვენი ინტერესი და ჩვენც მიგვიჯაჭვონ და უბრალოდ თუ კი რაღაც ისეთ საკითხზე საუბარს დაიწყებენ, რაც ვიცით, რომ შემდეგ აუცილებლად გადაიზრდება სხვადასხვა სანერვიულო რაღაცეებში, თავიდანვე ვუთხრათ, რომ იცი რა, მე ამ ყოლაფრით დაინტერესებული არ ვარ და სხვანაირად რომ თქვათ, მისამართი შეგეშალა. როდესაც ეს ადამიანები ხედავენ, რომ შენთან ურთიერთობა მათთვის რთულია და ეზედმეტ ძალისხმევას მოითხოვს მათგან, ძალიან მალევე ჩამოგეხსნებიან გზიდან. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ეს რჩევები დაგეხმარებათ, გამიზიარეთ აუცილებლად კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები ვიმეორებდი დარწმუნებული ვარ რომ სკავსი ტიპის ხალხთან ურთიერთობა თქვენს გქონიათ ამიტომ გამიხარდება თუ კომენტარებში თქვენს გამოცდილებას გაგვიზიარებთ თქვენ როგორ იცილებთ ხოლმე ასეთ ადამიანებს თავიდან როგორ პასუხობთ მათ პროვოკაციებს ვფიქრობ რომ ყველასთვის ძალიან საინტერესო იქნება მსგავსი კომენტარების წაკითხვა კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი თუ გამოწერილი არ გაქვთ რომ არ გამოტოვოთ ხოლმე სხვა საინტერესო ვიდეოები ჩემს YouTube არხზე ყველა ვიდეოში მოვცდილობ გესაუბროთ იმ თემებზე რაც ჩემთვის საინტერესო საინტერესოა და რაც მე მეხმარება, რომ ჩემი ცხოვრება უკეთესობისკენ შევცვალო და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი თქვენც დაგეხმარებათ. გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.